दोस्तों आपको दो ऐप का जरूरत पड़ेगा दो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा चलो बिना देरी के वीडियो की तरफ चलते हैं दोस्तों मैं गया प्ले स्टोर में ऐप का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं उधर से डाउनलोड कर लेना ओके दोस्तों मैं इधर डाउनलोड है मैं इधर से किया स्टार्ट इधर से स्टार्ट होने के बाद इधर गया दोस्तों में हो रहा है इसका सर्चिंग हो रहा है इसमें जाने के बाद आप कुछ कोई भी थंबनेल निकाल सकते हो जैसे मैं फिलहाल एक थंबनेल निकाला थंबनेल निकाला दोस्तों में इसको डाउनलोड किया इसको डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप हटा सकते हो आप डिलीट कर सकते हो एक फ़ोटो सेलेक्ट कर ले रहा हूँ इधर जाने के बाद गैलरी में गैलरी में जाने के बाद दोस्तों फोटो गैलरी में आ गया मैं इधर से आने के बाद दोस्तों मैं ये फोटो सेलेक्ट कर दिया फोटो सेलेक्ट किया दोस्तों में इधर से दोस्तों फोटो में सेलेक्ट किया इधर से इधर से अब लिख दे रहा हूँ टू ऐप आग लगा देगा ठीक ठीक दोस्तों इधर गया टेक्स में टेक्स में जाने के बाद मैं सर्च किया आग लगा देगा कर देना चैनल सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत